is our outfit for today. And my gadja hat. We're going to Alabang. And marami tayong magaganap for today's video. So, here's another a day in a life. Bakit ang arte? Samahan niyo me. Mm-hmm. mm-hmm. Welcome to Molito. <laughs> Speaking English because they're in Molito. That first week. Uh, first week? of January in EA Alvarez. It's okay. First stop for today's video is here at Molito. Tapos, yes, I'm gonna meet my friends. Tama naman Paskong-Pasko ang suot niya. Tapos na ang Pasko. Ngayon na, alam niyo yung Christmas, hindi nakita-kita. Pero dahil sa traffic. So, lahat na move ng January. So, isa na to sa one weekend ng wow. January na ako yung makikipag-meet sa mga kaibigan. Nagutom ako, hindi pa ako naglalunch. Siyempre, hindi pa talaga naglalunch. Eh kasi nga ako inaka-fasting. So, tara, let's eat at kwentuhan. At excited ako to see the kids. Kumuha na ako ng... So, we're gonna... Oh my God, Genius! Gusto ko dito kumain. Ayan, oh, Uma. Bold Japanese. Gano'n ka bold? Diyos ko, mahal na naman yan. Ang pumili si Ate Annie. Ako pumili. Ikaw pumili? Bakit? It's a small world after all. <laughs> Babe, magpakita ka naman sa vlog ko, Joaquin. <laughs> Diyos ko po, napakasuplado ng mga bata. Pag daw nilabas, kailangan nila. Introvert lahat ng bata. Hobby mo nila yun, Ben. Nalaglalakad. Ngayon, meet Joaquin. Hello! Ang gaganda ng mga pangalan ng mga anak niyo ah. DJ <laughs> Pam is here. Hello, baby. Wow, my seatmate. Ninang Vlogger. Wait, Nina! Picture, Nina! Hindi na sabi yan, address. Ay, hindi. Pero, oh, kasamahan. Ay, nasa mga genders. Yan, sabunutan mo. Kunin mo yung buhok. Makin! Made for kids. Bawal na ba sa YouTube? Danina will make baso. Wow! What's this? Gusto ko yung may dalawang spoon. Gusto may may box dito. Ito, may na lang. Hello, Leon Leon. I will read you a book. <laughs> Hi, Bess. Ganyan na siya mga favorite. Baby, ganyan. Go, ganyan. Leon! Leon! Oh, yung cute! Uy, happy siya today. Toy? Toy? Leon! Tapos kami kumain pupunta na kami sa play playpen. Well, saya niya. The horse. Who's that pogi? Who's that pogi, Mon? The wheel. Takyan. Takyan. Takyan. Ano ba? Mapakiyot-pakiyot na, Manit. Pakiyot. Baby, pakiyot. Eh, eh, eh. eh done. We're off to Coffee Bean. Ayan, ayun ang palang Alabang Town Center. Ay, baliktad. Vlogger na vlogger naman yung mga ganito. Tita vlog? The tita is a vlog. Itong aking mga playmates. Apaka mga maliliit na people. Going baby. Okay, tawid po. Leon is wearing my bucket hat. <laughs> and the playmates. Gusto ko lang sabihin na sisingilin ko kayo. <laughs> Naka-record sa vlog. Thank you sa all Yung mga utang nyo. <laughs> Saka na pag ano na talaga. Oh, wow. PA property. Kasama sa pangarap mo ngayon kasi may pangarap pa ako na iba. Saka ako na Excited ako. Ayun o. Oh. Sakay din kayo sa car. Ayun o! Oh. <laughs> Surprising Kat Evora. <laughs> alis na kasi siya. Pupunta na siyang, ano, oh, Cambodia. Ano message? Teka lang, pwede? ano message mo sa mga adjusters? Teka lang ha. <laughs> na pupunta ka ng Cambodia. Wala na. Meron ka. Ito naman. Dapat isayo yung matcha eh. Green na green ka eh. May isang sobra. Surprise namin siya kasi birthday niya next week. May donut. Can drink. Sa BTI. Tapos yung fame, natapat lang <laughs> ang office. Sapo, wala yan, sapo. Picture, picture. Ay, doon, doon, doon. Ayun ang mami mo eh. Ay, sorry. So, galing na kaming Alabang Town Center at pupunta na po, ano oras na? Ngayon po ay 5.15 ay pupunta na ako sa aking next ganap! Diyos ko po. Ganto ko kasi pag gusto ko pag lumuwas, isahan na lang ang tuhugan ng lahat ng pagkikita. So after nga ng mga titahan na may mga anak na, <laughs> syempre dapat hindi na yun ginagabi. Tayo isa mga Gen Z naman. <laughs> Nanonood ako ng gig. So for ano na, ilan ba? Basta 2019 pa ako huling nakanood ng gig. At grabe nakakamiss din. Kaya ito, babalik na tayo sa Gigi Live. Kasi parang last year naman mga concerts ng SB19. So before ako daming kinukuda, okay lang. <laughs> Yun lang tayo. Pwede ko, nakikisabay lang ako. <laughs> Pero uh, eh, binambida ko din. So yun nga, parang before talaga yung live ko 2016 to 2018, ganyan, 2019. Yung mga indie bands, ganyan, yung, yung mga pinapanood namin. So, yeah, tara sa gig ni Reasons na at hi ka, Deborah! Hi! Kamusta ka naman? Kamusta okay, pa yung gym? Nag, ayan, ay na-implementahan kong mag-gym. <laughs> True. Kaya ang dami kong na-recruit sa gym. Ang dami kong... Si, si Dustin nag-recruit sa akin. Ah, Siya yung nagsabi sa akin. Basta ako, eh, kung makukompleto ko na yung merch ng Anytime Fitness. kasi, ayun lang ang perks eh, na nag-recruit. <laughs> So, yeah, that's it. See you sa gig ni Reese! is Garnet and Eva and Mel. Thai food. Lagi kaming Thai food kapag ano. Ay, ganda naman sa amin. Depende sa buto. lang, Eva and Nell. May mga vlogs na kami together, mga binondo. Oh, yes. Hey, hello you. Mga kainan, mga kainan. Laging kainan ba? Jasters nga pa rin. Hello mga Jasters. Hi, Jasters. <laughs> Thanks sa support. great black sea.